Hello guys, welcome sa WebTalk Free Rewards Program Video Learning. Today, ipapakita ko sa bidyong ito kung paano mag-sign up sa WebTalk website. Napakadali lang gawin ito. At bago tayo magpatuloy, please don't forget to follow my Facebook page at YouTube channel ko. Click Join WebTalk sa itaas tapos continue with Facebook or Instagram. Pinili ko ang Facebook to login at mag-continue ka lang. Enter nyo yung password nyo at press continue. At dito sa part na to, just enter your details and continue. At kailangan mo nang e-verify ang account mo sa Gmail mo, pumunta sa email at i-click ang verify my email. Sa page naman na to, you have to complete your profile here to qualify for referral rewards. Just enter all your details. Ayan at successfully naka nakalogin na kayo sa account nyo. Please click the three lines na nasa itaas at i-click ang Cash Reward Programs. Ang gagawin nyo dito, kailangan nyo lang i-complete ang dalawang steps para ma-qualify kayo sa rewards. First, you have to complete your profile. Click nyo lang ang ito. Again, click complete your profile. Click yung nakablo na para makumpleto nyo yung profile nyo. Pagkatapos nyong kumpletuhin ang profile nyo, i-click nyo ang gift box icon, nasa itaas and then click complete checklist. Makikita nyo dito na 1 out of 3 na, meaning na kumpleto nyo na ang profile nyo. So kailangan may isa pang step na kailangan ay complete nyo. Hanggang steps to lang tayo para ma-receive yung rewards. Punta ka sa Rewards Enrollment, click mo tong Enroll It's Free button. Tapos scroll down kayo at i-check ang box na to tapos i-enter ang iyong complete name sa box and then click sign the agreement. Itong page naman na to, send invites to your friend through email and then continue. I-click ulit and gift box icon na sa itaas at makikita nyo dito na completed na at eligible na kayo to earn referral rewards. Yung rewards ay papasok kinabukasan around 8am to 9am. At dito nagtatapos ang sign-up video learning sa WebTalk website. Madali lang di ba? Please don't forget to subscribe to my channel at kung may tanong kayo just comment down below. Paki-like na din. Thank you very much. Have a nice day.